A no sé que no sigui un ansiolític, que sigui una cosa que em deixi una mica més cao, acostumo a conduir sense tenir en compte si he pres algun medicament o no. No tomo muchos medicamentos, pero regularmente me fijo las contraindicaciones y para qué estoy tomando y para qué más me sirve. Pues tinc que prendre antihistamínics a vegades i procuro, de, si me'l recepten, que no produïguin son, perquè és que si no, vull dir, estàs perdut. Eh, una vegada que en prenia un que no, me va a dormir el volant d'un tractor abans de prendre un medicament consulto el prospecte per veure si pot tenir efectes en la conducció o no. Realment no miro cap prospecte ni, ni res, simplement em prenc el medicament, sé que està mal fet, però tindria que mirar-ho, evidentment.